पलवल से मथुरा तक का इसको मेरे हिसाब से इसको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने करवाया था और ये R B N L company है ये भी कार्य हो जाएगा कार्य चल रहा है और ये करीब करीब आपका मथुरा से धौलपुर तक का जो सेक्शन है करीब करीब एक सौ दस किलोमीटर है और पूरा झांसी तक आपका पौने तीन सौ किलोमीटर का है ये सेक्शन है और आपको भी पता होगा कि थर्ड लाइन बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ये काफ़ी सहायक होता है और हमारा जो मूवमेंट होता है गाड़ियों का चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो दोनों का मूवमेंट बड़ा स्मूथ हो जाता है और इससे सामान की ढुलाई में या पैसेंजर दोनों की ढुलाई में दोनों की आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलती है पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी इंक्रीज हो जाती है और जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि अगर थर्ड लाइन बनती है तो हमारी पंक्चुअलिटी जो है वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट फोर्थ लाइन का भी काम चल रहा था फोर्थ लाइन भी सेंक्शन हो चुका है अभी इसके बाद काम चल रहा है किस तरीके ये थर्ड लाइन है जो कि अभी चल रहा है काम आपका मतलब जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद